Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati, eccomi qui con un nuovo video di aggiornamento. Uh, sono un po' di mesi che manco qui sul canale YouTube e spero di tornarci il prima possibile. Questi primi sei mesi del 2018 sono stati particolarmente impegnativi, diciamo così, eh, sia sul piano della salute che mh, mm, da un punto di vista lavorativo. Per quanto riguarda mm, l'aspetto personale non entrerò nei dettagli, magari un, un domani lo farò quando mi sentirò pronta, mh, mm, soprattutto alla luce di quanto io mi sia sentita sola in questo percorso perché non ho trovato persone con cui confrontarmi o mh, mm, nella, nel cui percorso potessi uh, immedesimarmi e se un domani la mia esperienza potere, potrà tornare utile a qualcun altro ben venga l'unico messaggio che vorrei trasmettervi è che um, veramente quando si tratta della nostra salute nessuna scusa è um, giustificata soprattutto superati i 35 anni <laughs> direi che il motto delle nostre giornate dovrebbe essere la prevenzione prima di tutto detto ciò la consapevolezza che applichiamo uh, tutti i giorni nello scegliere il prodotto adatto per i nostri capelli, per la nostra pelle, oppure quando scegliamo quello uh, che mm, mangiamo, tutta questa consapevolezza dovrebbe essere rispecchiata anche nelle scelte che facciamo per quanto riguarda la prevenzione e i controlli periodici quindi mi raccomando prendetevi cura di voi e soprattutto prevenzione, la prevenzione prima di tutto tornando a noi, al canale youtube, alla mia passione per i capelli um, <laughs> alle erbe tintorie sono veramente felice di eh, condividere con voi questo traguardo che ho raggiunto anche grazie a voi sicuramente ossia di poter proporre nello shop online curadesoicapelli.it per i nuovi arrivati delle erbe tintorie certificate bio Um, diciamo che per la tipologia di piante, uh, ehm, né le altre erbe tintorie oppure uh, le, le, erbe ayurvediche, che um, di loro crescono in modo spontaneo in terreni molto uh, aridi, i pesticidi non sono richiesti, cioè non sono necessari se vengono rilevati è perché magari nelle vicinanze di, di queste agricolture spontanee ci sono dei campi di cotone o di altre piante dove vengono utilizzati i pesticidi che vengono trasportati ehm, con il vento. Ecco, detto ciò, ci tenevo tantissimo per la vostra tutela, ma anche mia in prima <laughs> persona, perché sono anch'io una prima utilizzatrice delle erbe tintorie, proporre delle erbe certificate bio. È una garanzia in più per quanto riguarda il metodo agricolo utilizzato, per quanto riguarda l'assenza di um, ehm, OGM o di altri ibridi che um, sono nocivi per la biodiversità. Un'altra cosa che non sono stata molto brava in passato a comunicare, che ho visto che tantissimi di voi mm, mi scrivete o, o mi chiedete comunque informazioni in merito, le erbe tintorie um, subiscono tutte dei controlli di base per le muffe, per le tossine, per le aflatossine, per eh, gli agenti patogeni e ehm, soprattutto eh, vengono tutte testate per quanto riguarda l'assenza di, mm, di, mm, pesticidi e eh, sono testate per i metalli pesanti. Mi capita di leggere in qualche forum oppure anche su qualche gruppo che le erbe tintori biologici di Light sono care dipende a cosa vengono paragonate, perché se vogliamo paragonarle um, alle altre erbe tintorie certificate che esistono sul mercato, che eh, poi non sono dei brand italiani ma sono dei brand, brand stranieri perché voglio ricordarvi anche che eh, sul mercato esiste un altro solo brand certificato bio che ha una qualità, qualità scadente che purtroppo si trova in tutti i supermercati e che non fa altro che allontanare le le, le potenziali clienti dal mondo delle erbe tintorie e questo mi rammarica, <clears throat> scusate, non poco. Um, fatto sta che comunque se vogliamo uh, paragonare le erbe tintorie Bijolicious Delights alle altre erbe tintorie certificate bio potrete vedere che sono assolutamente in linea con i prezzi del mercato anche perché i costi da sostenere non sono pochi e raggiungere questo traguardo di poter proporvi delle erbe tintorie biologiche certificate eh, è stato mm, veramente un sacrificio e non è stato facile da raggiungere, però ce l'abbiamo fatta. Se vogliamo però paragonarle alle erbe tintorie importate sotto banco nei negozi etnici che non hanno neanche un'etichetta in italiano, che non sappiamo neanche e molto probabilmente non sono a norma delle um, leggi europee non hanno un responsabile per l'importazione che può essere um, richiamato nel momento in cui appunto queste erbe vengono magari analizzate e riscontrato che non um, rispettano i valori stabiliti dalle normative europee, cioè non, non c'è proprio un termine di paragone, proprio perché i costi sostenuti sono diversi. Detto ciò, anticipo anche che sto lavorando ad un nuovo sito um, che sia un po' più user friendly e che vi agevoli nella ricerca degli argomenti che potrebbero interessarvi e um, vi anticipo anche che a settembre ho in serbo una sorpresa per voi, una novità che um, in un certo senso corona un po' questo percorso che ho fatto qui sul canale YouTube comunque se um, questa novità vi è piaciuta mi raccomando lasciate un like qua sotto il video ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo spero prestissimo ciao